Assalamualaikum, ketemu saya lagi Hari ini saya mau makan uh, eh, 5 telur enam telur sama lalapan sapi guys Bukan mukbang lo ya Saya hari ini pengen makan telur Sambal kacang Timun Lalapan sapi hijau Let's go Kita lihat Hmm, nikmat guys hmm. Чо чо чо чо чо чо guys. Guys. Бичүүч. Бисмиллахиррахманиррахим. Тэгвэл 음. bukan mukbang ya guys karena aku pengen aja memang lalap cabai ternyata pedas juga dia aku kira tidak sepedas tapi merah thank you. Hmm. Langsung like, share, komen ya guys. Jangan lupa